Ακούστε έγινε. Πήρα ένα 11 kill win. Έκανα record αλλά το είναι λίγο χάλια. Ε, θα σας δείξω μόνο τις στιγμές από το 11 kill win και μετά θα περάσουμε στο... say it like that If I hate you then find someone new Baby, but you know I never will No, so I choke λίγο να ah". you down just like a pill. you bullying me? καλά θα πάνε. Ηρέμησε. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Είναι βλάκας. γιατί για να το χρησιμοποιήσω κιόλας. Έλα. Οχου. Easy. Κάποιος, κάποιος πήρε... Εσύ, αυτό είναι... Ει, δεν σας κάνω πλάκα. Και τώρα σκέφτομαι ότι θα πρέπει να το πάρω για να πάω εκεί. Και μου το έφερε. την με 50, παιδιά ξέρει. Όπο, πολλά ξέρει, ρε. Όπο, τι καλός είναι αυτός, ρε. Όπο, είναι πολύ καλός αυτός, ρε. könnte mich hier mit selber. nee, nee, nee, nee. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παιχνίδι, είσαι πολύ καλό. Πολύ καλό παιχνίδι. Ε, χάρηκα που τον πήρα μαζί μου, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει, θα πεθάνει, θα πεθάνω, θα σε πάρω μαζί μου, ρε. What? Ρε εσύ, αυτό αυτό τηλεμεταφερόταν επειδή λάγκαρε υποκριτό αλλά φίλε μου λαγκάρεις φίλε μου τηλεμεταφέρεσαι Δε... What? Την έφαγε άλλος Την κουπελάρα μου Γιατί την έφαγες ρε 7 polim var sadece etrafta. música, filha? Música, né? φρικάρω, εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Please, Ravenclaw. Α, έλα εδώ έλα, Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, πάτα, ρε. Έλα, έλα, προπάτα μου. Hey, yeah, hold up, what the fuck? Hey, bass in the trunk, yeah, shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. If you know my fucking name my music bumps. If you hate my fucking shit, you a motherfucking chump. Hey, ooh, yeah, damn.